Action. <laughs> За сайн байцгаана уу. За маш удаан хүлээлгэсэн блог хийх гэж байна. Эний үний талаар ах вэ гэхээр мэдээж нүдний талаар. Нүдний хагалгааны талаар хүмүүс нүдний лазер хагалгаа хэр амжилттай болсон бэ? Нүдний хагалгааны талаар яриач ээ гэдгсэн байсан. Тэгээд үр дүнгээ нэлээд удаан хүлээгээд бүтэн сар өнгөрөхийг хүлээсэн. Одоо нөгөө хагалгаа хийгээд сар гарам бараг 2 сар болох гэж байна одоо яг жинхнээсээ нүдний маа нөгөө жоохон бүрсгэр байсан, фокус алдаад байсан, жоохон тороод хэцүү байсан энэ мэдрэмжүүд маань ингээд арилчихсан яг гоё идэгцэн байж байгаа. Тэгээ тийм учраас одоо би нөгөө үр дүнгээ ярихад бол амар гоё ярихаараа аахгүй. Тэгэхгүй бол өмнө нь яг нэг сарын дараа дахиад эмнэлэгт үзүүлээрээ юм шүү тийм шүүгээ баах юм зэгцэн байхад нь тэрийг үзүүлээгүй мэдэж бичлэг хийн гэхлээр жоохон дутуу мэдээлэлтэй санагдаад Тэгээ одоо яг ингээд мэдээлэл маань бүрэн болсон байж байна. За одоо миний уртл надад болохоор ийм хаглааны дараа надад өгсөн ийм санамж бичиг одоо тэгж болно болохгүй юм юм хийгэрэг гэсэн заавар тухайн эмнэлгээс өгчээсэн. Аа хагалгааны өмнө үзлэгийн миний одоо дэвтэр энэ дэвтэр дотор болохоор миний хараа хід байсан одоо энэ нь хасах 225 гээл тэгэл нөө нэг цилиндр байсан уу байгаагүй юу. Тэгээ миний нүдний бүх энэ одоо үзүүлэлтүүд энэ дотор байгаа. Миний одоо эрүүл мэндийн карт. А бас энэ эмнэлгээс надад өгсөн хагалгаанд орсон гэдгийг манд батлах ингээ картт болсон. Энэ энэ аппаратанд би хагалгаанд орсон. Энэ аппаратанд хагалгаанд орсон шүү. Нобелийн шагналыг авсан ийм аппаратаар энэ төхөөрөмжийн тусламжтайгаар ингээд хагалгаанд орж харахад эхэлсэн шүү гэм карт өгд юм л. Одоо энэ картаар энэ өөний төвшөөгийн хойны дээр нь төвшин байр гэвчиж. Дээр нь болохоор миний хагалгаанд орсон эмнэлгийн нэр нь байна SNU гэсэн. Дэн нэмлгээс юм энэ аппаратанд хагланд орсон гэсэн юм батламжийн карт өгд юм байлээ. А дээрээс нь надад юу байна гэхээр миний байнга хэрэгжилж байгаа нэг удаа нөгөө нэг нэг удаагийн буюу нэг онгоолгоод 24 цаг дотор хэрэглэх хэвээр юм хиймэл нулимсууд нөгөө нэг хугацаа орцохгүйш бодис орсон хиймэл нулимс огт хэрэгжилж болохгүй гэсэн учраас дандаа нэг удаагийн нулимс хэрэгжилж байгаа ийм савтай а бас энэ нүдний витамин, энэ имлгээс цаанаас нөхсөн энэ витаминыг бас тогтмол ууж байгаа. Дээрээс нь энэ энэ болохоор цэнхэр утны төвшөөг ихтэй явах. Минийх биш. Энийг хэрэглээд дууссан. Хаглаанд орсны дараа бүтэн 7 өдрийн турш ийм гурван төрлийн нүдний даралт нүдний эсрэг, нүдний өрөвслийн эсрэг, нүдний одоо чи ингээд бүх төрлийн яг хаалганы дараа энэ гурван цус айлгыг гурвал ингээд ингээд. За, тэгээ надад бол ийм юмнууд байгаа хаглааны дараа бол би яг эдгээр зүйлстэй үлдсэн. Яага энийг гэдэг юм бэ? За юу болсон талаар эхнээсээ ярил л да. Одоо би болохоор хагалгааны өмнө бол миний энэ үзлэгийн дэвтрээс ингээ харахад за би хараа 22 оны 4 сарын 29-нд үзүүлсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ дээр яасан бэ гэхээр миний баруун нүд маань хасах 225, зөөн нүд маань хасах 2 байсан юм байна. За тэгээ би бас ингээ баг зэргийн цилиндртэй гэж миний нүд гарсан. За тэнгуүтлээ ингээд нүдний хуурай шилт тэгэл ерөнхийдөө нүдний нөгөө бүрхүүлийн нэмгэн зузаан гэж бүх үзээлтүүдийг нь үзээд тэр дороо ямар нэг эмчилгээ хийх шаардлагагүй шууд хавлгаан дэрж болох юм байна гэсэн. Зарим хүмүүсийнхээ болохоор үзээд тэгээд эмчилгээ хийлгэсний дараа хавлгаанд орно гэдэг бил янз янз гэсэн. Тэгээд тэр дараа орох боломжтой гэдэг төвшөө тэр хоёулаа тэгж гарсан учраас тэр дараа шууд үзүүлээд 8 олон шатаар алдаагаар нүдэ үзүүлт юм лээ нүдийн бүхнэр нь 3 дээр зургийг авчдаг билээ. Надад тэгж харалтэртэлгцэн дээр. Атгууч яах гэж харагдсан. Үгүй чам сонирм байж байж та одоо ингээд нүдийг тойруулаад ингээд ингээд нэг гэрэл мэрлээ анивчаал ингээд аваад сахгүй. Дараа нь дэлгэцэн дээр харсан миний нүд ингээд бөмбөрөөр заяа бөөрөнд бүтнээрээ. Яг миний нүдийг ингээд 3 дээр ингээд нэг зургийн скандад авцсан. Тэгээ тэрийг хөдөлгөнөд харуулсан ш. За таны нүд бол гадна тас ийм харагдсан тэр тал та тгсэн байна гэ. Би бүр зэрийг харсан амар юм байна. Нүдийг тэгэж ингээд гэрэл тусааж агаад нүдийг гэрэлтүүлж байгаа зургийг авчдаг юм лээ. За гих мэтлээ ингээд амар олон төрлийн шилжгээнүүд хийгээд нүдний зураг мураг дагалт маргалт гэ бүгдээ хийсэн. Ингээд түүний дараа хаглаанд орчлох юм байна гэд нүдэндээ нүдэ мэдээ алдуулагч хүлээдэ нэг тийм юм цагаан бодис тусаагаад тэгээд халгааны өрөөнд ингээд ус мэсэнд ингээд юм зүйлгээл тэгэл одоо тэр бичлэг юм байгаа ингээл ерөөхдөө ингээл ингээл юм зүйлгээл яг энэ хэсгийг гаргаад энүүд нь тусаагаар тусаагаал эргэн тойрны нарайтахад сэвэрлээд тэгээ шууд оролцдог. Тэгээ оронгууд одоо яг энэ афраад энэ афраатан дээр ингээ хөвтүүлт юм л одоо толгойн яг эндээ яг ийм том юм дотор ингээ харанхууд Тэгэл дээшээ хараад хэвтэн хамгийн аймарын заяо. Би нүдийг ингээ твхтэж ингээ онгоолоход удаана гэж бол яг төсөөлсөн л тоо. Гэхдээ ингээд нөгөө нүдээ ингээд төвхтэй зингээ онгойлгохлаар чинь ингээ анийгээ чи анжилахгүй тий. Тэнгүүд нэг юм нүдрүү шууд ингээд гээд ирнгээд аим шигтэй санагдаад За би бол тэр ямар ч төсөөлт байгаагүй. Тэгээд надаас анх ингээд эмхий хасаасан. За танаас юуны халаанд орохын өмнөх ямар төсөөлттэй байгаа чинь ярьцлага авчлах ус өө тий тий. За ямар санагч юм гээд ярьцлага авсан. Би юм ярьцлага өгсөн байгаа. Хичлэгнэр нөө айхгүй мэдхгүйс учраас амар цоглог. Тэгээд яг хаалгаанд орох гэж гисэн чинь нүдээ огт хөдөлгөж болохгүй шүү. Хэрэв нүдээ хөдлөх юм бол хаалгаа амжилтгүй болох магадaltaй шүү гэж надад хэлсэхгүй. Тэгсэн чинь ингээл нэг сэний хайгаал яана хүмүүс нүдээ хөдлөгдөйм бах таа гэж ингээл жоо өгөөс нэг даал. Тэгээл хаалгааны өрөөнд ороод хөвцөн чинь эм чин мэндлээл миний нэгтэл дээр нь шууд ингээд тэвхтэй донгоолгочт юм лээ. Нүд анигдж болохгүй болоод тэгээд нүдэн дээр цаа хорт цаагаал дэлнүүд угаасаа мэдээ алдагтаад тэгэл ингээл нүд ингээл цааралтаал ингээл юм харагдгаа байлаа тусаага ураас нь болоод Тэгэл ингээл дээш харцсан. За дээш харж гэрээ нүдэ бит хөдөлгөөрэй гэл. Яг тэрэн лугаа ингээл хараал. Нүдэ хөдөлгөж болохгүй шүү гэл хэлээл. Тэсэн чи ингээл нэг төхөрөмж нүд зүг гэл ирээл. Яг нүдний гэснэ. Нүдний гадах бүрхүүлд ингээл хурж байгаа юм шиг тэгснэ шүүд нэг цагаан юм ингээд одоо ингээл бөөрөнгийн нүд харж илээ гэж талаас нь хавуулаад ингээл лазерж байгаа юм шиг. Нүд ингээд талаас нь ингээд харагдгаа байгаад шил угааж байгаа юм шиг ингээд Гэтэ тэр нь амар эвгүй мэдрэмж сайн нүдний хүрээд байгаа мэдрэгдээд байгаа чи. Тэгэл ингээл амар айгаал нүдэ хөдөлгөж болохгүй гэсэндээ гэлээдсэн чинь нүдэгээ хөдөлгчөө гэж юунаас. Чи би нэг хүн нүдэ хөдөлгцэн. Тэгэл пал гэж яваал нөө нүдэний хөдөлгчих юм бол амжилтгүй болдог гэж сонсцоо. Би бол наймганда хөдөлгөөгүй дээ гэж бодоодсэн чи сая нүдэ хөдөлгцэн шүү гэд. <gasps> Яа на одоо тэгээ зүгээрөө гэлсэн чи за одоо зүгээр зүгээр. Тэгэл нөгөө лазер шиг юм ингээл аппарат нь хавдаална гэсэн чинь ийм ч ойрцсноо гараараа ингээд тэмшгэл. Ингээд юм ч очсноо гараараа. Мэдгүй яа юугаар зэ дамбуу ямар ч миний нүдэн дээр ингээд зүссэн зэ. Ингээд нарийнхаа юм утгах шиг юмар. Тэгэл нүдний тэр нөө завсраар ингээд нэг юм орж ирээл одоо тэр зүсээд ингээ ашин завсраар нь нүдний одоо энэ хар юм дотор чинь шүү дээ ингээ ашин завсраар нэг юм орж ирэл тэрүүгээр ингээ арчаад байгаа юм шиг ингэнгүүт яг тэр нөө бүр савсар бол зүйж хавдахгүй юм ингээл хөшөг нэгдэж байгаа юм шиг хараад тэгснэ ингээ нэмгээ арч шиг юм ингээ тэр нүдний завсраар суух ингээ татавд гаргаа ийцэн Тэ одоо нүдний жижигэн зэснээр тэгэл би аа ийм хаалгаалт юм. Гэтэ ерөөсөө хөтөл мэдрээгүй. Аа тэгээд юу яагаагүй. Юухийн процесс бол надад бол ингээд ингээ хараа хвтж байгаа хүнд бол тийм л мэдрэмж төрсөн. Гэтэ тэр нь мангар хурдан. Нэг нүдэн дээр ууса 20 секунд ингээ тийм илээ. Ингээд нэг нүдэ мэдсэн, нэг нүдэн дээр нүдэ хөдлөгцөндөө бай. Айц учраас нөгөө талын нүдэн дээр ирсэн зүгээр ингээ дотор салгана. Одоо би нүдэ хөдлөж болохгүй гэдэг Тэгээ хоёр дахь дээрээ нүдээс огт хөдлөхгүй ингээл хичээгэл яг чигээрээ ингээл харж байгаа л зз гэл лазардах чиг болоо. Тэгээл жижигхэн жан ингээл мэддэгдээ. Тэгтээ өвдөлт биш. Яг л нүвч намдаа хамсаацсан. Тэгээд ингээл хавааг дуусаал. Тэгээл намайг босгосон. Юу, миний нүдийг болохоор одоо лазер э лейзик лейсик гэдэг юм гурван төрөл үүд юм билээ. За болохоор А лазер нь болохоор хамгийн анхны үеийн хаалга. Түүний дараа нэг технологи төвшээд LASIK гэдэг одоо EK-тэй болсон юм лээ. Дараад нь хамгийн сүүлийн 3 дахь төрөл нь LASIK гэдэг IK-тэй. LAS IK. Солонгосчууд нь болохоор өөрсдөө лашик гэж хэлээд дэмлээ. Лашик, лашик гэдэг. Лашикийг нь бид нар хэлгсэн. Энэ нь болохоор энд хөрөмж Энэ болохоор одоо хамгийн сүүлд гарсан 3 дахь одоо үеийн нүдний хараад гэдэг одоо хамгийн сүүлд гарсан төхөөрөмж юм байна. Тэгээ энэ төхөөрөмж өөрөө Германы үйлдвэрлэлд одоо үйлдвэрлэгдээд Нобелийн шагналыг авсан юм гайхамшигтай төхөөрөмжүүд юм лээ. Тэгээ энэ хагалгааг өөрөө дэлхийд ерөөсөө 11 эмчнээс нь илүү дээ хийж исэн хамгийн анх яг дэлхийд ингээд ийм хагалгаа байж болох юм байна гэдэг. Тэр 11 эмчийн нэг нь эмч нь өөрөө яг бидний нүдэнд төвшөө тэрийн нүдэнд халаа иж таарсан тэр хүн тийм мундаг хүн дээр халаан дурсан амар баяртай байгаа. Тэгээд төвшөөгийн дүү бас яг тэр эмчтэй халаан дурсан байсан. Тэгээд би бас өмнө хэлжсэн. Яг тэр эмчдэр а төвшөгийн дүү нь өөрөө маш том эмнэлэгт ажилладаг гэрнээсээ нүднийх нь эмч нь энэ SNU эмнэлэг дээр очиорой нөө Seoul National University-г төгссөн юм мундаг эмч нар ажилладаг гэж хэлээд тэгээд төвшөгийн дүү нь тэнцэж 17 нэвлээ 8 онд одоо энэ энэ төхөөрөмжийн өмнөх төхөөрөмжөөр хаалганд орсон байгаа. Тэгээд төрийн дүүн одоо л ингэ хараан тэглэгдсэн. Тэгээд би тэрийг утсан чинь бас нүдний хараа тэглэмээр байгаа гэж хэлсэн чинь төрийн дүүн энэ имлэгийг зааж өгсөн. Би тэрээс нэг таньдаг охиноос асуусан чинь бас яг энэ имлэгийг зааж өгсөн. Ингээ хоёрын хоёр хүн хэлэнгүүд угаасаа энэ имлэгээр очиад яг нөгөө эмчийнх нь нэрийг нь асууж яг энэ хүн дээр л хаалганд орно гэд. Тэг энэ хүн дээр хаалганд орсон. Тэг энэ хүнийг болохоор би 40-д настай гэж бодсон. Тэгсэн чинь 60-д настай, бараг 70-д ч гэсэн 60-д настай. Гол нь өөрөө нүдний ха болрыг солиулчихсан Тэгээд үсээ нөгөө нэг бодуулсан учраас тэр хүн амар залуу харагдаад 40 идтэй гэж бодсон чинь хөшүүн хүн байсан байгаа байхгүй одоо 60 идтэй гэлүү дээ. Би бас нэсэн сайн мэдэхгүй. Ямарсан ийм мондөг юмч байсан. Тэгээд хаглаанд ороод гарч ирээл шууд ингээл гэрэл мэрэл гэл бал ингээл ерөөсө бүх юм гэл бал. Йоо бүр ингээл юм ерөөсө харж чадахгүй нүлэмс ингээл урсаар. Дээд ихний өдрөмжтэй гад өөртөө ингээл метронд цугаад гэртээ харчин мэрчин гэсэн чи юу метронд цуух хамгийн гоё нь энэ имлэг нь өөрөө цаанаас нь такси дуудаж өгдөг. Цаанаас нь такси дуудаж өгдөг. Хэрвээ хоол гэртэй байх юм бол буудал цайлж өгдөг. Бас юм витамин бэлгэлдэг заяа. Хаалган дарсан хүмүүстэй тэр дараа мөнгө бэлэн ингэ шууд төлөөд авах юм бол бас 100 мянган вон хямдруулдаг. Өөрчвөө яла түшээ тэр вау гэд ийм гоё гоё юмнууд байсан. Тэгээд бид нэг буудалд байгаагүй төвшөгийн дүүгэндээсээ уучраас шууд юунд суугаад таксигийн дуудуулаад тэгээ битээр гэрт нь очиод бүр таксинаас буугаад дараач мөнгөрлөө н ороод тэгэл хоёлаа ингээл нүдэ анаас тэр хоёр талд нөлөөс гойж оо хоёлаа ингээл тэгэл утцсан. Тэгэл унтаал миний шууд толгой ингээл өвдөж эхлэв. Амар сэн толгой өвдсөн шүү. Тэгэл унтаал унтж байгаас хэрсэн чи ингээд толгойн өвчин өвчин зүгээр болсон. Харин харсан чи бүр ингээд нүдний урд ингээд байнга сүйд тусаацсан юм шиг ингээд ингээд байнга ингээд нүд юм бүрсээс ингээд нүдэн дотор юм орсон юм шиг нүд ингээд тороо тэгээ нулимс гойж аваад бүх юм бүрсгэр харагдаа юу хараад хэлээс юу гой тод харах мантай би бүр ёо юу хараад байна гэж бүр сүултээ бүр хямрах чиг байг ингээд нүдэн дотор юм тороол нулимс гойж амар хэцүү санагдаад тэгээ хоёр оноо л тэр нь гайг болол тэгээл би ингээд харсан чинь хол байгаа юм уншаал хэ гэд ингээд харсан чинь өмнө хардгаас юм даш бүх бичиг уншигтаад Өмнө нэрсээ тийм олон бичиг уншдаг байсан. Тэгээд төвшөө тэр орой хоёлаа дэлгүүр гарч үзээгээ орой ингээ гарсан чинь хэвээ ингээл хол молын годомж модомж тий зарын марын самбар юуны дэлгүүр мэлгүүрийн нэр мэрстэй гоо ёо бүр уушгүй хаяг адрас гэж байхгүй. Тэгээ бүр хитрхээ юм шат сүлдээ бүр ингээ толгой өвдөд нүд өвдөд. Өмнө нь ерөөс юу ч уншдаггүй байсан учраас би тийм хаягчдаг ерөөс хартгүй тоодчихгүй. Зүгээр халаа сархаад юм улаан ярэ ингээл ханнууд харагддаг болохоос биш. Ерөөсөө тийм гарч ерөөс уншдаггүй юм билээ годомжинд. Тэгээ ингээ гудамжны гарчиг уншаа явсан чинь ингээл амар сонин шинэ ертөнцид ирсэн юм шиг санагтана надад л нүдэ айл болох дандаа ингээл анаа тэгж явсан. Тэгэл баян нөгөө нэг энэ тусаагаараа тусаагаал Тэгээ бүтэн сарын турш баян тусаагаараа гэсэн сар нь өнгөрсөн ч гэсэн битээр баян тусааж байгаа. Ер нь бол тусаагаараа сайн тусаах тусмаа маш хурдан идэгэн. Тэгээд өөртөө хурдан гарна гэж хэлсэн. Аа тэгээд энэ одоо битээрээ орсон энэ э, LASIK гэдэг байгаа энэ хагалгаа, энэ төхөөрөмжөөр орсон хагалгаа хамгийн баг гам барьдаг буюу одоо энэ дээр бичсэн байгаа. Мис заслын дараа маргааш маргааш нас нь эхлээд жишээлбэл тасгал хөдөлгөөн хийж болно. Маргааш нас нь эхлээд нүрэ баг зэргийн будаж болно, шөвшөөрт орж болно, хөнгөн засгал хөдөлгөөн хийж болно. Мис заслын 7 хоногийн дараагаас эхлээд нүдэндээ зөөлөн хурж болно хин ууг мууга нуух муухаа ингээд майжчих ч юм уу те. Мис заслаас 7 хоногийн дараа одоо пив ч юм уу үсээ будуулах, саун суух, хийм илгэх энэ төр боломжтой гэдэг. А бусад нөгөө юунууд ч юм болохоор нөгөө ууртай хоолнд ойроожлохгүй, одоо хүнд юм өргөж болохгүй энэ төрөл амар олон юмнуудыг бүтэн сарын турш энэ төр барьдэн штэ гамыг. Энэ төхөөрөмжлөхлөөрөө энэ одоо төхөөрөмжд болон энэ одоо LASIK гэдэг хагалгаа нь өөрөө хамгийн богино хугацаанд хурдан эдгэрдэг ийм төрлийн хагалгаа болж байгаа юм лээ. Тэгээ миний ойлгосноор болохоор энэ гурван төрлийн хаалга эхнийх нь бол нүдийг тойруулаад бөөрөнгө хэлбэрээс гадна талын одоо бүрхөвч нь бүрхүүллийг нь авч агаад лазертдаг байсан. Тийм хамгийн анхных. Тэмүүдэд салцсан имиж одоо буцаагаад нөгөө нэг идэгрэл амар уддаг байсан, гам удаан бэрдэг байсан. Тэрний дараа үеийнх нь хаалга lace LASIK EK гэдэг LASIK гэдэг байна. Тэр нь болохоор нүднийх нь талыг нь зүсээд нээгээд хаалгаа ячаа буцаагаа хаадаг гэсэн. Одоо 3 дахь үеийн буюу хамгийн сүүлийн гарсан гэдэг байгаа энэ бидний хийсэн энэ хаалганы болохоор нүдэнд нь 3 болоо 2 юу лээ? 3 мм-ийн төсөлтэй лөө. Төсөлтийнх нь мм-ийн яа нь одоо дүнгийн сар болоход мартаж гэлж тийм асаа. 2 үлээ 3 мм ингээд үсээд тэр завсраар нь одоо нөгөө лазераар хүчсэн тэр ярсыг нь цуглаа авчдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг гимтэл айгу баг буцаагаад эдгэхтэй айгу хортой юм бэл. За тэгээд ерөөхдөө бол одоо ингээд 4 сарын эхэнд орсон байна сая. 4 сарын 29-нд халаанд орсон байна. Өнөөдөр ч юм болохоор ингээд 6 сарын 12 юм байна шүү дээ. Ингээд сар гарангийн хугацаа өнгөрсөн. За өнөөдрийн байдлаараа болвол би одоо ингээд жишээл влог хийхдээ ингээд камера тавьчих өмнө харж чаддгүй байсан. Тэгэл одоо влог хийхдээ ингээд камера тавьчаад өөрийгөө камерын дэлгэсэн дээр яаж харагдж байгааг шууд харчиж байгаа холоос хүмүүсийн одоо царай нь мимикийг аюулсан хардаг болсон. А энэ хүн дуртай, энэ хүн дургүй, энэ хүн муухай харж, энэ хүн инээж юм гэдэг юм уу. Өмнө нь бол надад тийм нөгөө харах боломж байгаагүй учраас зүр ингээл барагцаагаар л ингээл хүмүүсийн хардаг байсан. Одоо бол хүмүүсийн царайны мимикийг аюулсан хардаг болсон. Хүн над руу харж гинөө, өөр тийшээ харж гинөө тий. Өмнө нь бол зүгээр зүгээр ханзаагаар л ингээд <laughs> барагцаагаар л. Тэгэхээр энэ мэдчлээ ингээд одоо бол хараа маань зда ингээд аюу гойлцсон. Одоо л нөгөө толгой хөтлөө бэлтцсэн. Бэлтцсэн Одоо миний нүдтэйгээ тарих маань дасан зогцсон. Сайн ардагдаа сурцсан. Тэгээд аа аль болох утас компьютерийг бага хэрэглэхийг хичээж байгаа. Ер нь бол мэдээж бидний ажил бол байн утас компьютертэй ойрох шаардлагатай байдаг учраас одоо харах үедээ хараад тэгээ бас үедээ нүдээ сайхан амраагаал энэ тусаалгыг бол одоо байн хэрэглэж байгаа. Энэ гурван тусаалгыг бол тэр нөө хаалганы дараах 7 хоногт хэрэглэжээ. Тэгээд одоо бол хэрэглэхээ болцсон, нүүлдсэн гэсэн. За өдөр болгоо юм нүдний ха витаминыг ууж байгаа. Тэгээл ер нь бол одоо цаашдаа нүдний эрүүл мэнд бас амар чухал дахиад хараагаа муутахгүй хичээж байгаа учраас хиймэл нулимаас авахтаа бас нөгөө ийм хугацаа уртсгахчгүй айл болох хаалганы дараа бол цаанаас эмгээс бол хэлсэн хугацаа уртсгахчгүй одоо нэг удаагийн буюу нэг задлал 24 цаг болоод ингээ хаях ёстой ийм тусаахур заавал ашиглаарай гэж хэлсэн. Тэгээ одоо энэ үнийг нь ашиглаж энэ хугацаанд жишээлбэл задлалтнаас 24 цагийн дотор ашиглах хэрэгтэй гэдэг. За одоо ингээд бишээ тэр ийм цагаан карттай болж ирсэн. Ингээд ийм карт энэ төхөрөмжөөр одоо хаалгаанд орсон болгоно ийм карт өгд юм л. Одоо чи хаалганы дараас тэгдэл гэвэл би одоо тарих маань өвтгөөлсөн одоо их мэдээллийг уншаал холоос юм уншиж харч чадж байгаа да стресстэй болцсон. Тэр чи яг нэг хэдхэн хоногийн л асуудал юм билэ. Дээрээс нь айл гэрт 20-д байхдаа л би хараагаа тэглүүлчихгүй юугаа хийж 34 3 хүртэл явцсан болоо гэж бодож байгаа. Ингээл бүх юм таадагдлаа амар гойс нэгдэл хотын годож удаж бүгдийн татаар хараад тэгэл би ингээл нэг цэцэрлэг төрүүлээ ингээ урагшаа ингээл харсан чи цаатлын уулнууд дээрх мод ширхэг ширхгээр ингээ харагддаг. Хүй мод тоолж болд юм биш гэдэг. Уулын яриад ирэх модыг би ингээ 1 2 гэж тоолж утсан. Болд юм би лээ. Тэгэхээр ийм гоё ингээ мэдрэмж авсан. Тэгээд хараага тэглээсэндээ маш их баяртай байгаа. Одоо цаашаа энийг ингээ гоё кэрлээд авч яваад За баяртай. Тэгээд боломж олдвол бушуухан хараагаа тэглүүлээрэ. Тэгээд бидний хувьд бол Солонгос улсын Сөүл хотод байдаг SNU гэдэг нэртэй эмнэлэг дээр хараага тэглүүлсэн. А Солонгос руу бол хараага тэглүүлэхэд тулд эрүүл мэндийн виз бол гардаггүй юм байлээ шүү. Бид нөр өөр ажилдаа явж байгаад хажуугаар нь эмнэлэг дээр очиж тэглүүлж таарсан. А хараага тэглүүлсэндээ бол ерөөс харамсахгүй байгаа. Тэгээ маш олон хүмүүс тэглүүлсэн байдаг. Тэгээ өөрөө тэглүүлж өөрийнхөө биеэр мэдэрч ийж илүү сайн ойлголоо. За тэгээд мэдээлэл хүлээж исэн хүмүүс маань энэ бичлэгийг үзсэн байх гэж найдаж байна. Харамтай хүмүүстэй шеэрлээрэй.